<laughs> Allahu Akbar Ya itulah fitnah akhir zaman dan cobaan-cobaan di akhir zaman yang Allahu Akbar Mungkin ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Semoga dengan COVID-19 ini ada hikmah yang besar di balik semua pandemi. Allahu akbar. Semoga enggak naik guys, semoga enggak naik. Biasanya akhir tahun ini kan liburan ya kan, liburan akhir tahun. Dan semua pada pulang, semoga tidak naik kasusnya. Tapi kalau naik enggak ngerti harus apa kita ya memang tetap harus prokes <sighs> Allah Akbar kita berdoa agar supaya COVID-19 ini bisa hilang bisa kembali normal lagi kita dan bisa ya yang dari Malaysia ke Indonesia dari Indonesia juga ke Malaysia oke di sini ada sebuah regasan daripada kawan-kawan sekalian yaitu Ustadz Auni Muhammad apakah sebenarnya yang dimakan oleh Nabi Adam apakah buah khulti atau buah lain jadi langsung saja kita play videonya let's go secara ringkas gambaran awal seawal-awal surah Al-Baqarah walaupun di sana sememangnya kalau kita memerhatikan mana-mana kitab tafsir sekalipun sama ada tafsir period mutafat ini ataupun period pertengahan ataupun period mutaakhirin okay. bahkan tafsir-tafsir yang lahir daripada ulama-ulama modernis yang kita panggil sebagai ulama-ulama kontemporari pada hari sememangnya banyak berlaku pandangan pendapat ataupun khilaf di kalangan ulama-ulama Islam berkaitan dengan kisah yang dipaparkan oleh Allah berkenaan dengan Nabi Adam, Iblis dan juga Allah. Pada malam ini secara ringkaslah, walaupun kita nampak cerita itu pendek, Walaupun kita nampak cerita tu ringkas Tapi bila kita buka kitab-kitab tafsir tadi Terlampau hmm. banyak perbahasan-perbahasan Yang berkaitan dengan penisbahan pada kisah yang dipaparkan oleh Allah tadi Antaranya yang paling awal Berlaku khilaf di kalangan ulama ialah tentang penentuan terhadap level yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam itu sendiri. Ada sebahagian ulama yang menganggap bahawa kelebihan Adam ini ialah kerana dia manusia pertama yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah di samping pangkat kenabian. Yang ah. pertama ni dia kata Nabi Adam ini dilebihkan Allah sebab dia yang first dia yang mula-mula dijadikan Allah Kemudian Allah bagi pangkat Nabi Tanpa dia kata Nabi Adam ni di samping pangkat Rasul Cukup terhenti pada pangkat Nabi semata-mata Manakala yang kedua Kelebihan Allah pada Adam ini kerana manusia pertama yang dijadikan oleh Allah Di samping pangkat Nabi lagi Rasul yang dikurniakan oleh Allah kepada Adam bagaimanapun bila kita melihat dan meneliti dalil-dalil, hujah-hujah dan bukti yang dipaparkan. Hmm. Sebagai contoh ada hadis dalam aliran yang pertama tadi pendapat mereka menyebut Nabi Al-Mukallam. Nabi yang berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkemungkinan secara harfiah bila disebut Nabi mereka mengatakan Tambahan pula kalau kita lihat dalam hadis Bukhari Kalau kita lihat dalam hadis Muslim Berkaitan dengan hadis di bawah ayat syafa'ah Disebutkan bahawa Rasul yang pertama itu merujuk kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam Bukan yang merujuk kepada Nabi Allah Adam Walaupun begitu bila kita memerhatikan pendapat yang kedua Sememangnya mereka juga mempunyai dalil-dalil sama ada daripada hadis serta dukungan-dukungan dan sokongan yang lain. Bagaimana dengan pendapat yang kedua yang mengatakan Adam the first, man yang diciptakan oleh Allah dikurniakan pangkat Nabi malah lebih jauh dikurniakan pangkat Rasul. Aha. Sememangnya ada dalil yang jelas disebutkan. Hadda salah salaman bin Fadl an-nikahin Mikail an Lais an Ibrahim at-Taimi an Abihi an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah أرأيت آدم أنبيا كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mengambil periwayatan ini daripada Mikail bukannya Mikail malaikat kebetulan nama orang itu Mikail Mikail mengambil periwayatan daripada Lais Lais mengambil periwayatan daripada Ibrahim At-Taimi Ibrahim At-Taimi mengambil periwayatan daripada bapaknya disebut At-Abihi tapi tidak disebutkan nama bapaknya kemudian daripada sahabat besar Nabi Abizar Al-Ghifari dalam konteks ini sebenarnya Abu Dzar lebih awal bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan Nabi Adam. Adakah Adam ini cuma seorang lelaki yang pertama dijadikan oleh Allah nabi ataupun lebih jauh daripada itu nabi atau rasul? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita Adam anabiyan kan? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah berkenaan dengan Nabi Adam? Adakah dia seorang nabi? Abu Zardah tanya Rasulullah, pendapat kamu tentang Adam, adakah dia seorang nabi? Lalu Rasulullah menjawab, "Na'am, nabi yang rasulah." Benar, dia seorang nabi bahkan seorang rasul kallama Allah ukibar. Dan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengambil dalil uskun anta wa zawjukal jannah tinggallah kamu bersama dengan pasangan kamu istri kamu Hawa di itu antara secara ringkas perbahasan pertama khilaf yang lain ialah tentang dijadikan dan diciptakan Adam ini oleh Allah di langit atau di bumi rasa pelik orang nak mempersoalkan persoalan ini tapi ini jadi perbahasan ulama terutama dengan pandangan-pandangan ulama kontemporer seperti Syekh Al-Marawi ah. Syekh Mustafa Marawi dalam tafsir dia tafsir Marawi dengan ulama-ulama silam Allah create Allah buat Nabi Adam ni di langit ataupun di bumi panjang perbahasan dia yang kedua yang ketiga, bila Allah dah jadikan Nabi Adam kemudian minta iblis ni sujud pada Nabi Adam, konteks semasa Allah berbicara dengan mereka semua tu dalam syurga ke konteksnya di luar daripada syurga. Juga dibahaskan oleh para ulama. Mungkin kita hari ini tak terfikir sejauh itu. Betul, sebetul Tapi ulama-ulama berfikir hak mana Allah suruh iblis sujud pada Adam tu konteks tu berlaku dalam syurga ke di luar konteks syurga. Aha. Yang ketiga Yang keempat surga surga yang dikatakan di tempat di Adam dan istrinya tu Duduk di langit ke duduk di bumi Juga jadi perbahasa Yang kelima Sebelum Allah ni Jadikan hawa tu Dia jadikan hawa dulu Baru suruh Adam dengan hawa masuk surga ke Dia masuk Adam seorang-seorang Baru cipta hawa tu Waktu Adam dah masuk dalam surga Juga jadi perbahasa Faham ke tak Faham. Maksudnya macam ni Adakah Allah cipta Hawa Kemudian baru suruh Adam dengan Hawa Masuk dalam syurga Ataupun Adam masuk syurga seorang-seorang Baru waktu Adam duduk dalam syurga Baru buat Hawa dalam syurga Juga jadi perbahasan Bahkan lebih jauh Buah yang terlarang tu Yang disebut syajarah Al-Khur tu pun Duk bahan lagi Buah ni buah apa? Kalau kita perhati dalam tafsir Ibn Qasir sebagai contoh ada lima pendangan, lima pendapat yang paling banyak mengatakan buah tu buah anggur. Nak kata apa ni pandangan ulama buah anggur. Yang kedua ada kata buah gandum. Allah tak terfikir kita nak kata buah gandum. Tapi bila tengok kepada penjelasan tafsir, Jangan kita bandingkan macam gandum kita hari ini. Kalau kita tengok pokok gandum hari ini rasa teliuk dah kalau orang larang pun nak makan. Rasa seolah-olah macam tak teliuk tapi bila tengok bahasan dia, sebiji gandum tu sama besar dengan dua pohon sapi, sama besar dengan dua pohon lembu. Ha, itu ah, rasa pelik tidak? Kalau sebiji gandum sama besar dengan dua pohon lembu, mungkin rasa tertarik dan rasa pelik. Yang ketiga ada kata pokok apa? Pokok kurma. Pandangan yang keempat ada kata pokok ti. Pandangan okay. yang kelima tidak menetapkan dan dinisbahkan atas nama tapi siapa yang makan buah ni dia akan berhadap akan keluar angin akan keluar bentuk dari tubuhnya. Ini perbahasan ulama yang dikeutarakan oleh Imam Ibn Qasir Tetapi secara jujur kita hak lemah dari sudut ilmu dan iman ni kadang-kadang tertanya-tanya Pasal apa ulama-ulama ni boleh berbahas ataupun berkhilaf tentang nama-nama Sedangkan Allah tak sebut pun dalam ayat Quran pokok apa dah hmm. Allah tak sebut pun Allah sebut dalam ayat Quran ada tak Allah sebut anggur ke Allah sebut apa ke maksudnya untuk menetapkan dan menisbahkan buah ni ulama ambil daripada mana kita perhati juga hadis-hadis tapi kebanyakan periwayatan-periwayatan ini adalah bersandarkan kepada kaul-kaul daripada sahabat-sahabat semata-mata. Tetapi rumusan yang Ibnu Qasir bagi cukup best. Ibnu Qasir sebut apa? Dia kata benda ni sebenarnya kurang memberi manfaat kepada kita untuk hmm. kita sembang, untuk kita bicarakan. Ya, ya, ya. Dengan bahasa mudah Ibn Qasir memberi saranan kalau kita mengetahui pun hal-hal tersebut dari sudut perbahasan dan khilaf-khilaf dia tidak mendata mendatangkan faedah dan manfaat pun pada kita. Betul. Dan kalau kita tak mengetahui pun perbahasan dan khilaf-khilaf tadi, dia tidak mendatangkan mudarat pun pada kita. Jadi ambil tumpuan pada hak Allah tiun, ambil tumpuan pada hak Allah sebut saja. Hal ini hal tentang manusia yang melakukan kesilapan kemudian bertaubat dari salah satu sisi ada manusia yang congkak manusia pula iblis itulah yang congkak yang takabur yang sombong kemudian berjanji nak panjang umur nak minta panjang umur nak menyesatkan ambil sisi itu sebagai iktibar sebagai pengajaran walau bagaimanapun benda ini dah disebut dalam kitab-kitab tafsir kita baca dan kita kongsi ah, pandangan-pandangan serta periwayatan-periwayatan tadi sebagai contoh Oke okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi apa sebenarnya ya kan? Apakah Nabi Adam alaihissalam diciptakan di bumi atau di surga Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Adam alaihissalam diciptakan terlebih dahulu baru Siti Hawa dan itu memang dari pembahasan daripada ulama dan kita tidak sampai ke situ. Dan Ustaz Auni Muhammad juga menyebutkan bahwasannya buah khuldi itu seperti anggur, gandum, buah tin dan lain sebagainya. Akan tetapi Allahu akbar Akbar kita belum sampai ilmu ke situ dan Ustadz Auni juga belum menjelaskan secara rinci sehingga kita masih ada timbul tanda tanya seperti itu dan memang kalau kita sebagai masyarakat awam memperbincangkan masalah hal-hal seperti ini ya memang ya tidak ada manfaatnya bagi kita dan juga tidak ada mudaratnya bagi kita kalau kita tidak tahu maka sebaiknya kita hanya mendengarkan daripada perkataan-perkataan ulama dan terima kasih Ustadz Auni yang sudah memberikan pencerahan kepada kepada kita apakah sebenarnya buah khuldi itu dan menjadi tanda tanya kepada kita seperti apa dan seperti itu. Tapi disebutkan ada yang seperti anggur tadi, ada yang seperti gandum, ada yang seperti buah tin dan ada juga yang apabila kita memakan buah ini maka keluarlah sendawa dan juga kentut ya kan seperti itu. Terima kasih guys sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus ke jalan yang benar ihdinas siratal mustaqim jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang juga yang senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh